Oh, ma bro. Dua. Jack. Oke, okay, ma bro, enak kan? Oke, okay, 4 So, oke. Okay. Feeling good. BTW kalian harus ngerasain jadi OC ya. Kalian harus gimana ya? Sambil ngomong dan harus jago tuh susah banget, ma bro ya. You got friends in me You got a friend in me. Hey what's up bro apa kabar bro Oke bro jadi kali ini Oce bakal ngasih tahu ke kalian ya bro ya Smith KRM nih bro ya Kita langsung ke laut aja nih bro ya KRM ini salah satu shotgun yang sering Oce pakai ya bro ya Sekarang bro dibandingkan BY ya bro ya Karena ini lebih sering satu hit sih Tapi Oce kadang juga pakai BY Tapi KRM juga enak gitu ya Oke jadi kali ini Oce kasih tahu aja nih ke kalian ya bro Gunsmithnya ya bro ya apa aja Jadi Oce pakai muzzle barrel stock perk dan laser dan muzzle aja pakai Marauder suppressor ya bro ya karena ini nambahin damage range terus bisa dapetin suppressor juga ya jadi ke silent suara tembakannya dan bullet spread density-nya juga naik ya ma bro ya oke ini pokoknya enak banget ya ma bro ya walaupun ini ngurangin ada speed karena shotgun sekarang nggak perlu ada speed sih ya nggak perlu nggak perlu nggak perlu kecuali season dulu tuh sebelum ada gunsmith ya ma bro ya oke masih bisa main quick scope quick scope ya sekarang tuh kurang enak quickscope ya jadi lama banget ya nggak worth it nah yang selanjutnya coba gedein damage range lagi nih ma bro ya di barrelnya ya dan ini pakai extended barrel yang nambah 20 peluru ini lumayan ya ma bro ya jadi kalau kalian nggak pakai barrel tuh pelurunya dikit banget ma bro ya apalagi kalau kalian misalnya pakai RTC light extended barrel doang nih atau atau ini nih yang barrel satunya nih dia malah ngurangin peluru ya ma bro ya walaupun dia nambahin mobility jadi lebih cepat tapi menurut lo nggak worth it ya mungkin nambahin damage range terus kapasitas magazine yang menambah ya bullet spreadnya juga nambah ma bro oke okay? nah setelah itu Ocha movement Ocha gede Ocha gedein di stoknya ma bro ya Ocha pakai no stock ya karena ada nambahin ini ya mobility-nya, movement speed-nya ya. Ada speed, ya, walaupun ada speed sebenarnya nggak perlu banget yang penting kita mobility-nya gitu ya, biar lebih enteng bos nyatanya, oke? Okay? Dan perk-nya ini speed up after kill, oke? Okay? Jadi ini kayak uh, apa ya season-season sebelumnya ya, bro ya, Hoca pakai shotgun tuh. Jadi kalau nembak kan misalnya kalau dulu skin birunya tuh nambahin kecepatan ya sekali nembak dan kalau musuhnya mati kita ngekill kita nambah movement jadi lebih cepat gitu ma bro ya oke okay? Nah ini sama ya. Jadi kita pakai speed, speed up after kill, oke? Okay? Walah walah, ini Ocang apa nih? Ocang ngadet ngadet ya <laughs> Kalau B15 kemarin Ocang nggak pakai speed up after kill sih mah bro ya. Tapi kayaknya mulai sekarang Ocang pakai speed up after kill karena lebih worth it sih, oke? Okay? Terus Ocang lasernya MIP laser 5 MW Nah ini nambah fire akurasi ya Karena kita main fire ya bukan di Terus sama sprint to fire speed mah bro oke okay? kita langsung aja nih kita cobain aja nih ma bro ya kita cobain ke ranked oke okay? kita main apa ya ranked match aja ya, deh oke okay? kita langsung main domination atau hard point ya kita langsung gaskan oke okay? let's go ma bro ya yeah. oke okay, ma bro ya coba di dalam game dapetnya firing range ya ini termasuk map yang gede kita coba aja tapi ya pakai shalin keren ya. apakah enak ya harusnya sih di map kecil ya kayak crash atau di town gitu ya ma bro tapi nggak apa-apa lah Oke langsung aja kita Langsung gaskan mobil kita langsung push Oh ma bro Dua ah, Mama bro Duh dapat tiga itu ya Harusnya aja jangan paksa ya Oce terlalu maksa orangnya Tapi nggak apa-apa lah Karena Oce orangnya memang, memang barbar bang bro ya Barbar dari lahir Anjay. Oke, ma bro, enak kan? Oke, okay, 4 4 kill langsung ma bro ya. Oke. Mantap. Sabar dulu ma bro ya. Oke, nice banget ya. kill. Oke. Nice. Kita kemana ya? Uh, butuh yang ini apa yang kecil-kecil tempatnya mah ya nice banget kalian betul sambil lompat ya mainnya sambil lompat-lompat itu enak menurut Oce kayak lebih jauh aja gitu no ditembusin ah sayang sekali mah bro ya Oce langsung udah anihilator cepat kali kan enak ini senjata ya btw mah bro ya KRM pakai gun speed aja deh percayalah enak banget long oke okay. movement juga oke okay menurut oce di sini ada btw ya kan I told you mana kalian jangan ngumpet-ngumpet mah bro ya oke okay. btw B apa kabar wah oke okay, mah bro Woi, nice banget loh. Yo iya, yo iya, nya. Aku mau pakai CR ini, CR-nya enak nih. Oh. <laughs> Ocha soto emang bro, Ocha soto jangan ikut ya. Udah kill berapa Ocha? 17 mati 3 ya lumayan lama bro ya. Wah, oh, bising E tuh? oke ya bro reload loh. nah mantap cuy oke kita capture langsung mah bro lagi ya Hey, hey, hey, hey, hey, dilompatin. Nah, sudah tahu ketahuan banget itu bakal lompat kayak begitu, mah bro ya. Itu kocak sel sebenarnya sama yang graffiti spikes gitu. But okay lah. Oke, okay, mah bro, nice. 20 kill di round pertama ya lumayan bayang lumayan banyak ngomong apa tadi Oce betul ya oke Oce mau ke ke B deh let's go ma bro ya eh ufv ufv ufv can you destroy it bro bilang ya. ya konten eh weh weh weh weh weh mah nggak lihat sumpah yang graffiti specs btw ngebug tuh kalau graffiti specs orangnya bisa hilang btw ya Ayo, sini. Ayo, mau bro. Oke, mana di mana BTW ya, Es banget loh. Mau capture sendirian mah bro ya. No, dia ulti juga. Asap. Coba nggak ulti tuh. Gak apa-apa mah bro. Kita acak-acak langsung lagi, oke? Okay? nice banget kakinya kita pukul tapi eh kita tembak mati juga dia oke okay. Rimo Rimo kenapa Rimo Rimo eh nice banget mah bro di eh kita terima nggak ya hehehe nah bro Eh btw, udah satu hit mulu, wah, gua berapa hit ya ini butuh? Oh, kadang kalau kita bau bisa nggak satu hit mah bro ya? ya. Nggak apa-apa lah, oke okay, it's okay, feeling good. btw kalian harus ngerasain jadi OC ya. Kalian harus gimana ya? Sambil ngomong dan harus jago tuh susah banget mah bro ya. Oke. Okay. Nice banget. Oh, no, no, dibakar. Untung aja gak kena pembakarannya. Gimana mesinnya ya, BTW? BTW mesinnya gimana emang, Bro? Ai, ai, ai, ai. Lumayan lah ya, 37 kill. Terus matinya 5 ya, Ma Bro. Ini yang termasuk enak banget ya. Dan seperti Oce bilang ya, Ma Bro ya. Ini paling kekurangannya adalah dia ada speednya ya, Ma Bro ya. Cuma ada speed movementnya sedikit uh, sedikit lambat, tapi kalau kita ngekill sekali itu bikin cepet, oke. Okay? jadi ingat mah bro ya kalian harus tidaknya ya butuh satu orang misalnya kalian mau ngepush nih kan, kan kalau KRM tuh penabrak ya atau disebutnya apa ya uh, fragger gitu ya oke okay? jadi uh, ketika kalian nabrak lima orang tuh kalian dapat apa ya movement yang sangat cepat tuh enak banget untuk dibelutin ya susah ditembak jadi ya, mah bro ya kalau udah dapet satu dar dar dar dar dar dar kena semuanya anjay emang bro ya nggak boleh ngomong anjay Oke, kita langsung aja nih ma bro ya. Uca kasih tahu lagi nih gunsmithnya ya, ma bro ya. Betul kita main segame aja lah, gak usah banyak-banyak oke karena nanti malah jadi buang buang waktu gitu ya. Oke, ini dia KRM 262-nya. Boh. oke kalian boleh pakai ini ma bro ya. Dan B15 Oca juga eh, taruh coba update lagi sih kayaknya ya. Uh -uh. Apa kita perlu video perbandingan KRM 262 versus B15? Enakan mana? Oke. Okay? Perlu kayak bikin kayak gitu ya ma bro ya. Oke okay, ma bro. <laughs> <laughs> Jadi gitu aja mah bro ya. Kalau kalian emang suka sama video ini jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe video eh channel Ocha maksudnya mah bro ya, oke? Okay? Dan kayak gitu aja mah bro ya. Ini btw uh, eh, yang tadi ngajakin mah <laughs> bro. oke, okay, tapi kita mau off nih. Ocha mau off nih. Cuma bikin konten sekali aja nih mah bro ya. And yap, see you mah bro. cerah Yaudah, yaudah semuanya. See you next.